Pour briser les lignes il faut un peu de profondeur. lolo tax passe ah, ah, ah. attention Bamba Bamba Bamba ce sera pour Saraba le gardien de Mbour Petite Côte Jassi. Oh, bah. ça se combine bien hein? Ça combine bien. ça combine bien et que Omar Ngala semble. devant lui Traoré le Sandengala Tête de ah. la sortie de Djibril Ndoy. Djibril. L'arbitre qui n'intervient pas. Oh validé. C'est pas Sow. Qui, qui, qui, qui met le, ballon. Mais, mais non, là, nous La sortie, elle est hasardeuse. Non. C'est le but de Mour Petit La Côte. sortie de Ndoye est Et que si, qui, qui marque Hein Ku dugal le numéro. Baba Sow bi ma loon wax sànq. Baba Sow. Baba Sow qui. buteur. mil na terrain bi fi la nekkoon. Baba